Oh, aquí en Chimalhuacán es algo que ha pasado y que desgraciadamente los policías, los mismos policías son los asesinos. Desgraciadamente las autoridades en, su afán de ganar dinero son corruptas y dejan nuestros casos en la impunidad. ¿Por qué las ponemos en este lugar? Porque aquí en el canal han sido arrojadas muchas mujeres asesinadas. Hace 15 días allí abajo del puente apareció una mujer quemada. Aquí a dos cuadras asesinaron a balazos a otra mujer. Esto no se ha terminado, esto sigue y sigue en aumento. Nosotras seguimos en riesgo ante la inacción del Estado. en este lugar fueron, fueron derribadas esas cruces, pero, pero no porque hayan sido quitadas se nos quitan del pensamiento. Nosotras siempre llevamos en el pensamiento a nuestras hijas porque son parte de nuestra vida, son parte de nuestra memoria. Y en la Ley General de Víctimas así lo contempla la reparación del daño. Y la presidenta municipal tiene que respetar estos símbolos, porque no son de ella ni ella los puso son nuestros y pertenecen a la memoria de nuestras hijas, asesinadas ante la incompetencia de, las autoridades que en nuestros casos siguen en la impunidad.